Perashat Vayeshev. Quando os irmãos de Yosef venderam seu irmão Yosef, então eles aparecem e apresentam para o pai a Ketonet Passim, a famosa camisa de Yosef, túnica de Yosef, encharcada de sangue. E Yaakov disse o seguinte: Vai Kirá, vai Yomer. ella y dice que tonet beni, esta es la túnica de mi filho. Hayarra halatu. O animal salvaje comeu ele, atacó él Tarof, Toraf, Yosef. Pasuca redundante. Tarof, Toraf. ¿Cierto? Fue atacado fue asesinado Yosef Weiss. ¿Por qué pasó TAROV Toraf? Explica ahora Jaime Kadosh que tiene dos partes. una que o animal salvaje él mató mató él y también no tenemos ni que buscar los osos Por qué? Porque normalmente si hubiese encontrado la túnica do lado osos, entonces por lo menos los osos el fato de tener encontrado apenas la túnica que es de que no daba y por eso que Jacob se iba atrás de procurar los osos Por isso ele diz, Tarof, Toraf. Não só que foi morto, foi morto pela, pela Hayá, sino também que foi levado. O corpo, inclusive os ossos, não tinha nada. Esta é a explicação. Na continuação, diz: como Kolbanav, se levantaram todos os filhos e todas as filhas a consolá-lo e ele não se consola. Diz Orahaim Kadosh que quando viram que ele estava muito enlutado, <coughs> Então, na verdade, é assim, quando uma pessoa no não tem pouco, tem um filho, filho único, poucos filhos, faleceu um, sentia a diferença. Mas aqui, todo mundo se levantou mostrando para ele que tem uma família bastante grande, com vários filhos, várias noras, vários netos, etc. E então, normalmente, quando a pessoa tem bastantes descendentes, então, neste caso, é mais fácil de se consolar. Vem nos indicar, apesar que eles pegaram essa dica e tentaram consolá-lo desta forma, Eli no se consoló. Eli no sabía a regla que Jajamín falaron, que, que después de aquí se aprende la siguiente regla. que no existe consolar a alguien sobre una persona viva. se puede consolar a alguien sobre un morto. que למת שתשכח מן Que שתשכח la met parente falece, así a Kosh con la naturaleza que a persona a que va pasando los días ele vai esquecendo, que se vai perdendo esse sofrimento, vai em decadência. Não se esquece da pessoa, se lembra por muitos anos, mas ele, esse sofrimento ele vai caindo, menos, cada vez menos. Porém, quando é um ser vivo que está faltando, então não tem essa diminuição de sofrimento. E por isso que Jacob não, não se consolava. Na sequência da Perashá, a gente vê que Jacob, Yosef é vendido, certo? Diz o versículo no capítulo 2, versículo 39, Vaihi Hashem et Yosef, e Hashem estava com Yosef, Vaihi Ishmatzriach, era um cara de sucesso, homem de sucesso, Vaihi Bebet Adonava Mitzri. <coughs> diz o versículo, diz o Rahai Makadosh, perdão, que na verdade a sequência é assim, quando um, um escravo era comprado, então por mais el escravo no van deixar logo em seguida, eh, tinha lugar especial para os escravos dormirem fora da casa, certo? Fora da casa, no meio do campo, no, na, na plantação, etc. Primeiro trabalhava fora e depois se o cara é mais de confiança, então à medida que vai passando o tempo, trabalha na horta, em volta da casa, depois entra em casa, aqui nós vemos aqui em Yosef, aqui em Milagre, isso que diz o Rahim Makadosh, que a tzlachá dele foi tão grande que logo, logo em seguida, o, o Mitzri, que era o Potifar, colocou ele dentro de casa e não somente colocou ele dentro de casa. Baiafkideu albetó. O que nós chamamos hoje, não sei se tem hoje, mas, mas mordomo. O cara é responsável por toda a casa. Em poucos, em poucos, talvez dias ou meses, ele em seguida conquistou isto. Esta era a brachá que Yosef teve. É, por quê? Porque Hashem estava com ele, Vahi Ish A explicação do Orachaim sobre este versículo. Shabbat Shalom.